Je du championnat et les choses deviennent assez tendues ah, car les équipes sont à égalité. Oh allez les filles, c'est le moment de vous saisir. Non, non, non, non.